Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game yang bertajuk Icone Island Preview Sejam is back And a lot adventure So nampak macam menarik game ni Okay ni early access version 0.2 maksudnya akan ada tambahan nanti Akan ada multiplayer is coming boleh baca kat situ Lepas tu akan ada apa creature care maksudnya binatang kita akan ada lebih banyak uh, expression dan dia recommended guna controller lah of course kan. Okay. Tak buang masa. Jomlah. Kita main game ni sebab aku ada sejam je macam biasa. Alright, so you wanna hear story? Croquet that. But don't just listen. Picture it. Ini aku, aku rasa mesti ada VA lah Maksudnya ada voice actor uh, Bila full release I was at the harbour Don't ask why I just was and saw For unhappy little face And heard their sad sad song So binatang ni jadi pekerja kita ke? Seriously real downer eh. Aku terlepas yang first dialogue tu Anyway these pirates arrive And pirates really quack me up Ooh. They all girl and yo ho ho And hey let's catch stings in cages and sell them Like animal and offering. And I felt kinda sorry for them And so I thought let's have some fun And I hope you drop off a little something and hop off again. And the pirates saw the orphan and the orphan saw the pirates. That was all them, by the way, nothing to do with... Okay, the rough under the bridge, that was me. But come on, it been really short till otherwise. The kid got caught, the end. So, diorang lari lah daripada pirate tu. And besides, I really wanted them to open my present. Alright, my present. It was going to blow them away. Okay, bomb itu lah eh. Dalam dia punya, dia buat perangkap lah. Flippering fantastic. Bumbling pirate and runaway rough and magic bottle of wind. Do I know how to tell a story or what? <laughs> Itulah cerita dia makin mengarut pula. I mean what's more fun than fleeing for your life Oh dia lari daripada pulau ni And then dia pergi ke pulau baru Dia bawa dua ekor ni Kucing dengan macam cicak ni Oh I know swimming for your life Oh Thank me for it Soon or later maybe Ooh, So kita pun terbengkalai lah kat sini Alright Dawning Sand So kita ada map tekan atas Ooh, Okay dan kita ada bla bla bla. Okey, kita ada map, recipe, kita ada quest, kita ada achievement, control option, kita ada tutorial. Alright. Alright, good job. Bagus. Aku tak tahu kita boleh zoom in lagi kita. tak. Uh, so, ini akulah. Oh. More stranger, but how? This is kind of place you will stumble across if you did, even if you did get shipwreck. Statue talking through a frog. To pick up a frog or anything, go to up to press X. Okay. Or oh, X. All right. Sure. Okay, what to? Oh. Ah. Alright, so dia suruh letak. Baiklah. Kalau ada lagi stay statue. Boleh. Ah, stay statue of frog eh. Oh tu? Aku dah apa ni? Ah, uh, rock. Okay. <laughs> you start, you need something to whack them thorny bush with kapak. Dia bagi aku recipe. Baik. Lepas aku buka recipe And then Aku boleh buat hatchet Crafted And then aku boleh pakai lah kan Ooh, Interesting Okay so aku dah ada hatchet sekarang Oh ketam tu aku boleh tangkap tadi kan Ya aku tak lah boleh boleh zoom in lagi ke tak Mari kita tengok kita boleh zoom in lagi tak Sebab aku kalau secara terusnya memang aku tak nampak Okay, ah uh, graphic quality advance, graphic quality. Aku tak rasa kita boleh zoom zoom lagi kot. Tak boleh kot. Ya, aku tak rasa boleh kot. Game setting tak ada. Alright. Kita kutip, kita teruskan perjalanan. Ah, uh, dia macam kadang-kadang dia punya screen macam uh, ada flashback-flashback. Aku tak sure kenapa. Okay. Dapat lagi katak. Oh dia suruh potong ni ke I guess Tak ada pun dapat Dapat ni je pun So apa quest aku sekarang Oh, Apa quest aku sekarang Quest aku Cut your way Explore the island Okay Sambil tu aku loot-loot lah kot Ooh, ada katak lagi Alright Find another way across the river Oh See the object of the ring. Will you mind retrieving it? It's complete I saw. You can paint an object by distance using Y. Oh, okay. Oh. Oh. Lepas tu pick up. Oh, make part. Oh, boleh angkat. Maksudnya dia ada kuasa ni lah find all the mech part. Okay. Oi, jap. Aku pakai... Serius ah. Okay. Aku pakai binatang tu ke? Okay, macam mana aku nak pecahkan ni? Uh, ada hammer tak? Ada leaf blade je aku boleh buat untuk weapon aku rasa. Uh, boleh tak aku swap? arrange. Okay, aku nak arrange. Nah, ha, maybe aku kena buat masuk inventory. Okay. Aku nak susun ini slot satu dan ni slot dua. Alright. So, aku kena kumpul uh, semua arm yang ada. Uh, belah kiri macam boleh pergi. Okay, kita pergi belah kiri lah. So, sekarang aku ada satu. Ni. Aku ada mag arm. So aku kena kumpul lagi dua Oh Oh hammer Alright dia ajar aku hammer pula Okay Mari kita craft hammer There you go Hammer time Okay so kita boleh hancurkan ni Aku nampak ada batu juga belah sana tadi Oh Kenapa Alright Yes Okay eh? Kutip je Apa yang ada nampak Kutip je Frog ni pun kutip je Mana tahu kan Boleh letak lagi ke Apa ni Broken bridge Ni ikan ni boleh mancing kot Alright aku dapat kat sini Tadi ada Yup Wah, oh, Sekejap Besarnya pokok ni Tak boleh lah Apa tu maksud dia? Star tak cukup ke apa? Ya aku rasa tak cukup star Tak cukup level Tapi ni boleh Yang ni tak boleh Tak boleh okay Dia warna merah alright Never mind Kalau yang tu tak boleh Kita gerak ke Oh tu untuk Okay Okay, kita bergerak ke sini. Smash through the rock. Settle. Oh. Apa dia? Apa dia? Wih, what the heck? Okay. Okay. Ya, aku dapat new recipe discover. Apa lagi yang aku discover? Aku discover something yang dinamakan sand castle donut bush seed. Ooh. Interesting. Okay Ya dia punya transition dia macam daripada colour redup dengan colour tak redup dia macam uh, cantik lah Okay Aku suka Find way way across the river Okay kita dah across the river sekali Kita boleh pergi laluan atas Kita boleh pergi laluan bawah Alright explore the island uh, Oh Explore the ruin Mana ruinnya? Okay, mungkin atas ni ada ruin kot. Ya, kita pergi ruin lah. Jom. Harap-harap weapon kita cukup lah. Untuk nak kalahkan apa benda yang ada kat ruin ni. Macam mana kita nak pecahkan hammer tu kan? Okay, castaway complete. New recipe discover. Kita belajar buat rough track dan juga plank. Wow. hard Heartland. Yup. So many frog on the asylum. Ni dekat scene ke ingat loading. Nanti tu with the uh, Bimbi Byway. But also so many statue. Only this one crockily this frame. Bigger for one thing and way weirder. Help! It whisper. Please help the island. Alright. Kenapa? Kering kontang. The cloud shield protected this place. Keep it safe, secret. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5 cahaya. But the shield is broken. It shrine crumble. Alright. The island is revealed. Oh, sepatutnya pulau ni tersorok. Tapi... Dia dah tak dirahsia lah. Yeah, that half my face would look too. Only it wasn't done yet. Please repair the shrine and the rain will stop. Rebuild them and the shield will heal. Oh, dia start dengan hujan lah kan. Siapa yang tak suka hujan? Stress jugalah. Mend the shrine, save the island, please. So, kita kena betulkan dalam apa? Lima, lima shrine. Betulkan cahaya tu balik. And then, uh, ya, yeah. pulau ni sama lah. I know a hero's quest when I hear one. And so, did there. Hop on. Hop on to it. Festival. Okay, aku punya nyawa. Ada nyawa kat situ. Restore the shrine close by and then return. Alright. Shrine close by. Okay. Game ni, dia ada banyak laluan. Okay, aku nampak shrine belah kanan. Alright, so kita akan terus pergi ke shrine. Dia banyak sangat laluan. Atas ni apa? Ha. Nampak? B1, if you wish to enter the river, may climb the mountain. Okay. So, aku pergi belah kanan dulu kot. Kanan tu shrine kan? Okay, frog. Ada frog lagi ke? Ada. Ha, boleh juga Eh Macam frog kan hujan. Ah, wonder. Ah, festival pulau, beating heart. Ah. Okay. Alright. Tak ada apa-apa. Okay, yang ni semua ya benda-benda ni kita boleh hancurkan ke? Tak boleh. This is a shrine. Broken shrine. Ritter stone. Uh, construction altar. Request shrine will be restored. Oh, dia nak apa? Dia nak... Rock 2. Long grass 1. Okay. Fine sand 2. Rock. Okay, then fine. Oh, aku suka dia punya dia punya smooth untuk kita siapkan benda tu memang cepatlah. Right tapi tu tulisan dia kecil sangat so <laughs> aku tak tahulah. Alright. Boleh je nak terus main kan. Okay dapat SP baru and then kita dapat repairkan shrine ni. Tapi ni early access lagi jadi story tak lengkap. Kalau nak main maybe waktu apa full game lah. Alright. Teleport ya shrine. Oh, so setiap kali kita betulkan shrine tu maksudnya dunia pun jadi cerah. Kalau kita ikut map dia tak ada pula tunjuk. Oh, dia ada tunjuk shrine tu. Nampak shrine-shrine tu. Okey, okey, okey. Okay. Jom kita return. Jap. Kenapa boleh? Apa ni? Ah, uh, maksud dia. Ada tanda ni ah, ya? benda ni. Tahulah apa benda Nanti dia explain kot The straw we now react to the Umbra Muran Create a cycle a cloud light and dark Like it was before the deadly hell The other region are still trapped Fix their shrine to restore them to balance I can feed the strength reading to me And to island Construction altar across the island will now activate Restore all Egg shrine Itu je ke quest aku? Kau biar betul Itu je The shrine Oh magpie Okay So Kita pergi Atas ni dia kata macam nak kena daki Gunung apa benda kan Ke mana Ya climb the mountain katanya Oh kena Oh So aku kena climb the mountain Salah jalan So kita boleh pergi mana ni Kita boleh pergi ke kiri tak ada soal okay, Kita boleh pergi ke kiri So far soundtrack dia Biasa je Ah, ni apa benda je? Ya. Yeah. Soundtrack ni tak adalah gempak sangat. Oh, apa tu boss ke? The rain is finally gone. Okay. Sariel. Beautiful garden. There was a chest here somewhere. Oh, find the chest containing the garden rule. Yap, dia akan ajar aku. Important creature. Without BBs, there will be no natural island. Alright. Chess eh? Ya, aku rasa kan chest dia dekat dengan dalam dalam duri ni. Oh, okay, boleh pecahkan. So, ni pun boleh ke? Thank tak boleh. Okey. Manakah chest ni? Manakah chest ni? Di manakah chest ni? Ya, aku sih tak belajar lagi cara ni lah. Cara nak... Uh, potong pokok tu, okey. Maybe dekat dekat sini Tak ada Ya ni tak boleh Pakai apa eh? Kapak Hecek Tak boleh juga Hammer kot Tak ada juga Alright Ya, aku tak tahu chest tu kat mana. Aku dah start farming tapi aku tak tahu chest kat mana. Tak apa kita teruskan dulu perjalanan. Okay. Mungkin kita akan jumpa cara untuk uh, menyelesaikannya. Apa maksud dia kalau dia buka gegar maksudnya kena kena dua kali ni ke? Alright. So mana lagi aku boleh Oh jap maybe Ya yeah, dia kata aku dapat recipe baru tadi Mungkin aku boleh buat hmm. No no no aku tak boleh buat Alright Mana lagi kita boleh pergi Sebelah Return when you have repair enough shrine. Okay. Oh, boleh tak froy guys ni? Let's go. Thanks to Edio, you can cultivate some of the construction altar around the place. They will react to your present. Present. Present. <laughs> uh, load the plate out, whatever. Okay, work to you. Your map will show you any construction altar. Eh, oh, okey. So contoh Oh. Ni ke tanda ni ke? Setiap tanda tangga ni ke? Okey okey okey okey okey okey. Alright, so dia perlukan long grass. Ya, aku tengah dapat aku ingatkan satu area, satu ni. Satu uh, shrine. Rupanya satu area tu ada macam 5 shrine macam tu ah. Dan aku dapat HP. Setiap kali tu ya, Kita tengah nak memahami eh Dan game ni memang dia tak explain Very very Nice Okay aku perlukan Branch Kalau ada Aku perlukan satu lagi branch Aku dapat branch kat mana pun aku tak tahu eh Ya Aku kutip je kan Alright Satu branch ni akan buat masalah Tapi tak apa Kita cuba Oh sini pun ada Oh Alright Okay Dia ada tunjuk kat tu. Boleh zoom tak? Next marker Ah zoom in. Alright. There we go. Alright. Nak nampak kan tu yang masalah. Okay, ada brush. Okay, should be okay kot. Dia confusing juga. Tapi kita cuba. Alright, dua brush. Dua branch pula Dua Dua plank aku rasa dah cukup Untuk kita letak Yup Okay There we go Tadadadan Terima kasih untuk planknya Kita turun bawah lagi River Pasture Okay aku dapat ada enemy kat situ Besar betul lah area dia Untuk first area Frog Okay frog lagi Nah Keen to move on to big and sounder thing Well you need the crafting station like this one Why you don't craft me a new one? Hah? Okay dia suruh craft a new crafting station Aku perlukan Dua plank Which is aku tak ada Apa? Oh uproot Oh kena cabut Ya dapat apa tu? Seed Okay Okay Yup Give me that First visitor Oh kenapa ni gaduh pula ni Sabar sabar sabar Kau tunggu jap Ah, oh, oh, oh. Okay. So craft. Uh, plank. No, tak cukup lagi satu branch. Oh my god, tak apa. Teruskan perjalanan kita sebab kita tak cukup branch. Pirate camp play with loud music. Find a way to free this poor creature. Okay. Ah, aku tak tahulah aku boleh lawan ke tak Boleh je nak try Oh dia macam ada puzzle Okay Hey okay Ni apa Pick up Boleh ambil eh Ambil lah Oh dapat Ha, dia banyak straight line je okey, tak ada masalah. Aku nak pergi sana. Okey, kita akan menyelinap masuk. Okey. Tempat pirate ni. Ya, kita nak ambil dapat lagi pick up 100 item. Aku dah pick up apa ni? Aim. Wait, what? Go! Attack! Boleh aim Untuk apa Tembak Eh tak boleh tembak pun There you go oh! Okay apa ni Inventory expanded Okay aku dapat inventory extra There we go So how? Aku kena tembak benda tu. Okey, aku tak tahu macam dia nak masuk daripada situ. Okay, kita try, kita try. Ambil aku kena guna batu kot. Mungkin okay. Nak tembak dia pakai batu kan. Please. Kan. Okay if uh, Tembak apa siap <laughs> Aku tak tahu Tak ada tak ada explain apa tau okay, Kita nak pergi hujung sana lah for sure lah kan Tapi tembak apa LT, LB Aku tak tahu tembak apa eh dia tembak ni. Sebab dia tak boleh ni kan. Dia tak boleh dia tak dia dia je yang nampak boleh detect kita. Yup. I don't know what to do. So apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita craft uh, plank. Okay, still tak cukup. So aku dah cari branch. So aku gerak dulu. Ah, uh, yang ni nanti nantilah kita settlekan lah. Okay. Ada branch tak guys ni? Boleh tak aku bantai? Yup, Thank you so much Okay Kita relax sekejap Nanti-nanti okay Nanti-nanti Terlalu banyak benda Okay Yang penting crafting station siap Itu yang paling penting Okay Put down next to me Next Okay please Ha Dah Okay, so kita boleh buat apa kat sini? Uh, recipe. Okay, so dia bagi recipe apa? Duffel bag. Rough thread. Okay, bagilah aku something yang power sikit eh. Macam... Pick up. Oh, boleh pick up. Alright. Okay, aku dah pick up. Ah, uh, yep. Okay, macam mana kita nak settlekan ni? Dan macam mana nak settlekan ni? Okay banyak persoalan ni dan macam mana nak aim yang hujung sana tu yes eh apa tu Hmm. Eh, tak apa kita hold dulu. Maybe one of this day. Tak boleh. Alright. Mungkin satu hari nanti kita akan pergi situ. Aku agak uh, confused juga nak buat apa kat situ. Alright, kita tengok map, kita tengok map. Ah, uh, kita zoom. Alright, dia kata repair sini. Kenapa sini bercahaya? Ah. Uh, so maksudnya kena pergi situ kot. Tak, aku kena settle kat sini. Interesting ya. Yep. Jom. looks like something. Oh, apa ni? Oh, batu. Yup. Ambil je, ambil je. Oh, apa ni? Wait, what? Mutated uh, Perfect Island Frog Boy Emporium See that chest? Coin Oh, so ini shipping container lah 18 Lepas tu ambil ni 18 9 Alright Dia ada beritahu harga ke? Boleh lah Okay Apa lagi kau jual? Tak jual apa-apa? Okay Aku rasa tu je lah kot yang menarik Oh tak Oh apa ni? Ya aku tak berapa faham sangat pasal uh, every shrine yang kita kena betulkan. Right? Macam nak buka laluan. Contoh macam yang depan ni kan. Okay aku tak boleh pergi. Right? Tapi aku boleh harvest. Yeah. Ya apa maksud dia bila tu? Maksudnya aku dah habis harvest ke apa? Okay aku tak faham macam uh, construction apa aku kena buat uh, Dekat mana kan Sebab dalam map Dia macam Okay ada gambar tangga kat situ Maybe This one Last kan Dah Okay kita try pergi situ Aku confused Macam macam mana aku nak progress Ah, Okay sebab okay kan dia macam Oh okay straight forward ni apa Ha nampak Ni apa tu apa Oh ni ni satu lagi Ya yeah, okay so kita perlukan empat plank Wow Rock spot Dua rock, Lapan leaf. Oh god Okay rock eh rock rock rock. Nasib aku tak ni Sekejap Oh, tu buat rope. Oh. craft tree aku dapat kawan mana pula? Long grass. Okay. Dia nak... Ooh. Okay. So, aku kena hancurkan grass. Okay. Kita tengok ni. Okay. Bawa, dia kata kat tangga ni ada something. Kenapa tangga ni percaya? Oh, what is this? Apa ni? Ooh. Okay. Ya, yeah, sometimes aku tak tahu uh, apa ni. Aku tak tahu benda tu boleh ambil ke tak. Yes. Okay, macam ni. Okay, boleh ambil. Tapi menarik lah dia punya konsep tu menarik lah Cumanya aku tak faham dia punya nak apa yang nak dipecahkan apa yang tak dipecahkan Ah, World dia besar dia aku agak overwhelming sebenarnya Okay So ini nak betulkan bridge Pakai 6 plank Ooh, uh, Untuk shortcut lah Okay Dah malam Kat mana aku nak tidur? Yup. Okay. Aku dah aku dah siap ke atas dulu. So kita try backtrack balik. Dan kita tengok apa yang kita boleh buat kat belakang ni. Ni ni orang jahat ni. Allah. Sakitnya malam-malam. Kuatnya. Alright, malam-malam kuat. Bahaya. Macam standard game-game lain juga malam-malam kuat. Ya, aku nak nak tunjuk bercucuk tanam. Tapi macam ada benda yang aku tak unlock lagi. Ya. Kita kutip dulu. Pastinya aku kena banyak rope. Ya, dia bila satu benda, satu benda drop, satu item pedih juga ah. Okey. <laughs> Ya. Right. Katak lagi. Mungkin ada area bawah ni yang aku tak habis explore lagi. Okay, yang ni aku tak tahu nak masuk macam mana. Okay. Dia macam aku boleh farm je. Allah Akbar. Lepas tu dia jadi macam tu Okay Apa maksud dia Karakter lain ke Aku boleh tukar karakter lain ke Sekejap cuba aku patah balik Mana tahu kan Oh aku dapat seashell Ya yeah. aku datang dari mana? <laughs> Jap. Aku datang daripada Yap. Ya, aku rasa macam kena tukar karakter lah untuk untuk serta-serta benda yang kita kena buat. Macam bukan satu karakter ni je. Tak tahulah. Perasaan aku kata macam tu. Mari tengok. Betul ke salah? Nah, pastinya kita dapat banyak loot lah. Kayu. Apa? Rumput. Di atas ni. Oh, lama. Aku dah tak ada hammer. Tidak. Okay. So, hammer ni. Tak semestinya. Kita guna untuk nak hancurkan je. Dekat untuk untuk farm ah, untuk farm juga ah. Tu aku macam confuse macam batu-batu. Okey, ada setengah batu pecah dia hilang. Ada setengah batu pecah tak hilang. Itu yang aku masih lagi tertanya-tanya. Bagaimanakah? Right. Mana tempat aku spawn tah? Bawah ni eh. Ya. Yeah. Sean. So orang jadi apa? Storage ke apa? Oh game ni sepat sepatutnya macam multiplayer lah So ni kira macam Diorang duduk kat sini lah Ya sebab kita boleh transfer kan Okay Oi, Aku faham okay, Kita ada beberapa minit lagi sebelum sejam Aku kalau boleh memang nak progress pun Tetapi dia macam ada sedikit uh, wall kat sini <laughs> Okay Uh, one, two, three, four. One, two. One, two, one. Okay. So, kita ada banyak rope dah. Dalam perjalanan aku turun bawah ni banyaklah juga resource aku kutip kan. So, itu benda yang bagus lah. Still tak boleh bezakan mana satu rumput yang boleh potong, mana satu yang tak boleh potong. Dan aku ada banyak gila Banyak gila katak Yup katak lagi okay, Oh so Okay faham So pokok drop Yup Brush yang ni Ya senang cerita game ni kau kena explore Dan kau kena faham si Apa yang kau kena buat Alright Ya sekarang aku just repair je semua benda Aku nak tunjuk dia punya farming lah Sebab aku macam tertarik dengan farming dia dia punya farming uh, Apa orang kata Farming dia punya sistem lah Tapi aku tak boleh nak tunjuk Sebab Oh Aku tak boleh nak tunjuk sebab <laughs> Sebab aku tak tahu macam mana Okay Ya So duit kita bila dapat? On the way lah kan Okay yang ni apa benda tu ha Shop restock Shop restock eh Dia jual barang ke tak? Oh dah tukar dah Okay dah Dia tak Tak tahulah Okay Nampak macam jual So aku perlukan 8 leaf Okay aku dah ada Lepas tu uh, ah, 4 plank uh, Rope Okay Plank Allah Plank eh Ya kenapa aku ada kena ada ni eh Satu Dua Tiga Oh god Tak cukup branch Tak cukup branch Tidak At least kita ada extra rope That's good Okay Rock spike tu datang apa pula Rock Spot. Ada craft baru ke? Rock Spot Seed. Dry Seed. Oh god, aku kena tanam jugalah. Ya. Yeah. Oh ni untuk farmhouse Ni untuk buat rumah Okay okay okay Sekejap Ni apa? Okay, aku perlukan rope. Rope, rope, rope. Oh, aku tak nak. Apa benda tu? Okay. Aku dah boleh craft rope kan? Nope. Eh, rope pula plank masa aku. Branch tiga. Oh, aku nak brush, aku nak brush. Aku nak brush. Ni apa? Okey. Apa tu hammer? Okey. Ambil je, ambil je. Okey, satu lagi frog. There you go. Ada lagi tempat frog baru. Aku ada banyak frog ni boleh goreng tu. Three domestic longhorn was the strongest. Ah, uh, available. okay. So itu dia cerita pasal boss Okay of course lah game macam ni ada boss Alright Menarik tu Menarik Ha ah, tapi ke confuse dia tu confuse lah Oh ni ada juga Okay aku rasa aku tak pernah pergi lagi kot Ya. Oh salah salah ke Oh salah tool. Ya pun tak boleh pergi juga Boleh tengok je lah Ya aku kena unlock farm tu tapi Chest tu kat mana? Okay dah ada dua benda yang aku nak kena buat Tapi aku macam confused Okay first, first Eh tiga sebenarnya Alright Satu Chest tu kat mana? Dua macam nak pecah benda ni? Ya yeah. Apakah tanda tu aku tak faham macam mana nak unlock tool untuk pecahkan benda tu? <laughs> okay. Dia tak pernah bagi tahu pun kat mana. Ya, aku pun tak sure. Okay. Sebab atas ni aku kena tembak something tau. Pakai meriam. Ya. Jap. Hey. Hey. Hey. Okay. Ni ni ni ni. Apa benda aku kena tembak kat sini? RT, LT, LB, RB. Tak ada. Rotate object. Okay, itu, ca itu cara rotate lah kan? Oh, maybe. Lah. Tembak ni je ke? Oh. <laughs> Why? Why? Finally guys. Finally. Alright. Aku telah memberitahu jawapan. Ya, yes, game ni betul memang memang klasik game yang tak explain apa-apa. Gulak lah untuk kau. Ya, mungkin sebab dia early access. Tapi fun lah. Game dia fun dah. Cuba kita kadang-kadang anticipate awal-awal kita nak unlock apa farm kan. Tak unlock-unlock kan. Okay. Rasa sedih pula Tapi korang boleh nampak Yang Aku berjaya Right Dwelling recover Apa ni kata Kena tak kata ke sini Apa maksud dia ni tu Okay Alright, apa ada kat ujung ni? Karok Open new construction area Plank rope copper ore What? Okay so ini untuk extend lagi lah Okay pick up Ni apa? Bunga something Copper ore ke tu? Tu rock ke copper ore? Rock kan? kita hancurkan tengok Dapat ni tak So dia akan ada dua resource lah Satu rock Satu copper ore Maybe okay. Yup Mestilah Mestilah Mestilah Kau ingat apa Alright Okay jalan mati Okay selamat Alright So ni semua rock Aku boleh Pecahkan Tapi rasa je tak nak buat pun Okay dia kata dalam tempat ni Dalam tempat base ni ada uh, Item kunci lah Kunci yang boleh bebaskan Semua prisoner tu Maybe dekat Kat mana eh? Yang aku dah hancur kan? Open the cage. Alright. Nah, keluar. Yo. River pasture. Okay. So, pet. Oh, tak boleh. Okay, dapat apa? Oh, itulah guna untuk I see Itulah guna untuk hancurkan Oh my goodness Okay, now we talking Ni apa? Okay Ya, benda tu lah Summon ni digunakan untuk menghancurkan Adakah aku boleh Aku nak unlock farm tu eh Tolong lah Ni ni menghancurkan benda ni Nampak ni eh? Command Dang Ha? Huh? Oh aku dapat stone Woo! Dapat duit Alright Aku rasa aku dah tahu <laughs> Yeah Dapat copper all juga Alright that's good That's good So lepas sejam baru kita boleh nampak macam ada kita boleh progress. <laughs> so kita jual lu. Ah uh, no aku tak nak letak semua gila apa kau. Ah uh, half half half. Okay. Right, and then half. Nah. Ni half. Okay, tu je lah kau. Yang lain tu... Kita perlukan. Ni apa? Yeah, finally guys. Send home. Kita boleh Oh, dia home dia kat situ lah. Alright. Okay. Habis masa eh ni cantik tu eh ni karakter ni. Okay. Go. Yes, go lagi. Go. Slow jugalah sebenarnya. Oh, dapat ikan lah. There we go. Okay, so chest dia memang ada kat sini lah. Alright. Chest dia ada kat sini. Dia kata dekat area-area sini, okay? Go. Go. Mana chest dia? Tipu. Tipu punya orang. Oh, maybe okay. Ya, aku tak jumpa. Dia kata chest dia kat sini, guys. Oh. Maybe. Oh, tu dia. Oh my god, chest dia kat sini je, weh. Alright Till the ground Ambil semua Alright Watering can Pollen bag Dengan ni okay So kita kena, kita kena susun kita punya ni Okay Ah, uh, Yup There you go Okay inventory dah nak penuh Siup tu lah Dah You found the chest First in the ground with the hole and plant one of the seed in the greener ground. Please take time to grow. You will wait to them to mature. In big flower appear, they are ready to be pollinated. Wait, what? That's when you use the pollen bag to make the fruit grow. Wah, ada pollinated eh. Oh, dia jual pollen bag. Cool. Aku ada berapa? 110. Okay, so duit aku lah. Loom. Uh, ah, thread close. Okay, dude. Alright. So, kita boleh hope. There you go. Okay. Kita akan tanam. Uh, aku seed tu pun aku tak boleh buat lagi sebenarnya. Eh. Aku rasa lah aku tak boleh buat Aku nak rock spud seed, So aku tak ada dry seed pot What? Kat mana aku dapat? Ya, kat mana aku dapat? Dry seed pot Ya, aku tak tahu aku dapat kat mana tu Watering can Alright Dia patut jual tu Dry sebab aku tak tahu aku dapat kat mana Okay Tak apa Kita cuba Teruskan Command There you go Get 100% Oh tu dia tu aku lihat aku Oh Apa tu Red primrose seed What Pet rock Okay, aku boleh buat tu. No, aku nak cari dry seed pot, weh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Aku perlukan ni. Satu lagi. Bukan bukan bukan bukan kat sini kot. Masa ada poison. Tak. Okey, mungkin bukan kat sini. Bukan bukan bukan bukan. Mungkin kat area bawah. Okay sekarang kita dah tahu cara nak pecahkan. Apa kata kita buka benda-benda kat bawah yang kita boleh Kita dah dua setengah star kat sini So setiap area ada star-star dia lah Aku tak sempat nak buat farmhouse At least kita dah tunjuk sikit lah dia punya farm tu macam mana okay? Aku tak sempat nak buat semua benda-benda yang patut dibuat uh, Sebab It takes time Alright It takes time Okay Aku nak siapkan farmhouse ni <laughs> Tapi aku tak mampu Why Alright Even rock spike ni pun aku kena tanam Okay So aku dah sebelum kita cukupkan sejam ni Aku ada satu tempat aku nak pergi Daripada awal Starting game aku memang nak pergi Okay Tapi aku tak pergi-pergi sebab Dia halang Aku terhalang aku tak tahu Macam mana nak pergi Okay sekarang aku dah tahu Jom Ya yeah, even Oh my god Even jambatan Jambatan ni pun Apa Boleh pet ke Alright Ya, pack je Even jambatan tu pun kita repair kan Kita kena repair Alright, satu lagi, satu lagi Okay, overall lah, overall Sambil-sambil kita menuju ke jalan penghujung ni kan So, overall aku rasa Game ni ada potensi dalam beli access Alright, bagus Gamenya bagus Cuma Kalau orang-orang yang memang tak ready dengan explanation uh, Memang kau akan blur lah Alright Macam aku tadi ha, Tapi macam biasalah Aku Bila dah di, boleh, Bila dah tangkap tu ha, Boleh lah Walaupun banyak lagi benda yang Memerlukan penerangan <laughs> sebenarnya Okay Contohnya macam kita boleh guna ni Untuk hancurkan ni Okay Siapa je yang tahu Okay Tak ada siapa tahu Tada Alright Apa tu? Robot part ke? Mech chest. Oh. Mech head. Oh. Alright. So aku nak cari benda yang boleh bagi aku seed. Anything. Apa-apa pokok lah. Susah juga eh nak tanam pokok dia Okay, tu depan tu Donut fruit Oh jap Inventory full Okey aku nak try Dapat tak Okay, copper Oh kita ada ikan kat sini Apa lagi aku nak buang ni Conch ni buang boleh tak uh, Ya yeah. Oh jap Kenapa aku tak pakai Baju semua Oh tak boleh Ah, macam nak drop. Macam nak drop. Move stack, pick up stack. Oh, please dia kuat. Okay. Alright, so kita move ni. Okay, nak drop tu pelik sikit. Okay. Alright, let's see. Inventory full? Apa ni, apa ni? Oh, ni dia punya HP. Okay. Please, Dah. Alright. Okay, kita ada tu. Ya, ni fruit kan? Apa tu? Oi. Dia biru ni boleh. Tengok-tengok damage tak? Boleh lah. Yeay, apa benda dia bagi? Temperate Seaport. Oh, daripada datang ni. Dan juga Amri. Okey, okey, okey. Okay. Daripada mob. IC eh, ni apa? Apa ni? Sekejap, kata mesin ni drop Amri. What? Okay, dia drop log juga. Okay, kita perlu ni. Kita perlu ni. Campfire. Nope. Dah boleh nampak dah. Oh, ni campfire yang kita jumpa tadi. Okay. Ya, aku boleh ambil macam tu. Lupa. Inventory full. Apa lagi yang full? Log, apa benda yang aku ambil? <laughs> okay, banyak sangat dia. Okay. Overwhelm. Ah, uh, maybe kita tak perlukan. Okay, ikan ni tak payah kot. Aku dapat... Oh, iron Oh, Wow. Ah, uh, makan boleh pakai. Alright. There we go. Alright, aku rasa cukup lah kot di sini. Okay, game ni memang kena explore dan memang excited gila. Ah, uh, untuk kau nak jumpa benda-benda kan. Nah, memang best lah kan. Nah. Pirate. Hungry. Leaf Blade. Ah, uh, oh ni dia ajak. Oh, patutnya kita pergi sini dulu. Mampus sama dia, okay. Pening kepala aku. So kita akan jumpa lagi dalam preview sejam Kalau korang nak game ni Oh god Korang boleh beli dekat Steam uh, Dengan ada harga dia lah Aku akan letak kat bawah lah dengan link dia sekali Aku tak tahu game ni save macam mana uh, Ya aku boleh try lawan tak binatang ni So bagi aku game ni seronok lah Boleh lah Seronok kan lah Tak boleh lawan dia? Oh tak boleh Alright Dia drop apa? Nak try kak? Hop. Sabar, sabar, sabar. Allah. Okay. Yeay, dia drop apa? Sama juga. Okay. So, aku tak tahu game ni save macam mana. Aku rasa dia save and quit. Okay. Alright. Kita tahu dah save dia macam mana. <laughs> kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dad. Bye bye.